うーん、なんかちょうど良い感じがするから、ここで一回切ろうかな。いや、もうちょっと進めようか。で、今の人どこ行っちゃったの今の人は普通に生きてる人間っていうか、普通にクリーチャーではない人間で、ちょっと頭がいっちゃってる体が、あ、黒いロい。しますね。これ武器とかでき、あ、武器はないとか言ってたから、戦うことはできないんだろうな。 暗いもちろん出れないよねあもう出れるようになってないもんこれ軽くなくてもいいかなあなんかしゃがまなきゃダメかなあ拾える距離まで行くと一応拾 X ボタン拾っ押してねって出んのか <coughs> なんか最初の電池拾ったとこ出なかったような気がするけどな基本的にロッカーを調べたりとかはないとこれ、ね、ライトもね普通にライトならね安心できるんだけどこの色がこうなっちゃうと逆に怖えんだよな 勘弁してくださいよ。あ、何も見ない。グロいグロい。あ、また電話中生きてる生きてない。 差し押さえ令状差し押さえ令状事件番号294758104発作について、えー、十分な根拠を持つマーコフハードラインセキュリティ担当者が取締役会の前に、えー、宣誓供述書を作成環境汚染の切迫した危険がある精神医療センターの壊滅的なセキュリティ障害 先生供述書と供述書では MHS 側の緊急対策が必要な十分な証拠が立証されておりこの令状の発布で行動が制限されることについて納得した本書により貴殿本書により、貴殿は MHS の全施設への完全なアクセスを与え、その代理人に対して全ての権限を引き渡す必要がある。 このドキュメントを受領すると、その責任にかかわらず、マーコフ社に対する告訴を取り下げ、MHS の訴訟や訴訟を必要とした状況に対する従属物を全て引き渡すこととなる。生存している親族も対象。んちょっと意味がよくわかんないな。 <coughs> なんかセキュリティの問題がありましたとかかな 開いてるそこ開いてるよねうわもう死体の山じゃないですかいや いやいやいやって感じだなこれな違うか なんかあったよし書類だゲットどれどれこれさ下げた方が電池消費しないのかなウォルライダー計画クリス・ウォーカーの患者状態報告書今度はクリス・ウォーカーっていう人の、えー、診断書診断書じゃねえやなんだっけ医療記録なのかな、えー、治療状態 携帯形成起動活動は約 2000ppm で頭打ちになった。ホルモンスケジュールのステージ3を超えると危険。診断、肺活量測定により軽度から中度の気管支蓄積を認める MRI スキャンにより患者自身が報告した夢との同一性を確認 面談メモウォーカーは自傷行為を行ったため拘束下で面談を受けた彼の巨体に適応するために拘束具を改造しなければならなかった広範囲にわたる皮膚の発疹は携帯形成エンジンの細胞活動の失敗に失敗にと一致する失敗と一致するってことかなおでこの皮膚が剥がれてきてちゃんと前が見えないと訴えており 幼い頃に見た昔トカゲのような頭頂眼があるようだ。頭頂眼皮膚に対して不安感を強く示す。特に唇と鼻の周り、専属の用務係に対しては今後自傷行為に気をつけるようアドバイスすべき。アフガニスタンにいた頃に受けた心の傷が、えー、っと、これ何が書いたんだ ?M、 いプロセスの進行を遅らせているようだ治療によって増幅された著しい脅迫観念は軍事セキュリティプロトコルの、えー、創病的誇張表現である科学的及び物理的な拘束の継続を強く進めるこの患者はさっき俺のことをぶん投げたやつかななんか、がたい良かったっすよね。 なんか、画体がいいみたいなこと書いてなかった今。そう、彼の巨体に適応するために高速具を、えー、改造しなければならない。多分さっきのやつだな。いや、患者だったんですね。声から閉める。閉め方も怖えな、いちいち。ちらっと覗くには LT か LT を押し続けます。ちょっとさ、もうなんかあるよみたいなさ。あ、なんかいる。あ、動いた今。 ズーム、あ、ズームできるって言ってたよね。あ、動いてる。動いてるけど、生きてない。生きてないじゃねえや。動いてて生きてないってどういうことだよ。んなんか奥にもいたまだまだ誰も座ってないんだね。こんばんは。やべ、なんか主人公の息が荒くなってきた。 恐怖を感じているようです私もですじゃじゃすあれ目がない目も口もないなんじゃこりゃただあんま怖くはなかった ちょうどね、最近、フォールアウトっていう、ちょっと待って、今普通に人がいたぞ。フォールアウトってゲームをやってまして、あの、フェラルグールっていうゾンビがね、大体こんな、こんな感じの見た目なので、見た目はそんなに怖くないんですよ。チラチラこんにちは。なになになになにえ、なになになに 自分があれなんだ。自分がメモをしてるんだね、これ。あ、見見忘れた。私は中に私は中にあちこちに死体が。血も燃えた跡もある。バーのボトルのように頭を並べられていて、マーコフ社の科学者たちの死体が天井から下げられている。そのバッジにはマーコフ社の先進研究システムと書かれている。 マーコフ社の長期にわたる金儲けを表向きには慈善活動により利益を上げてきたはずだ。第三世界だの、莫大な資産だのはクソくらいだ。マーコフ社はどうして気が狂った人たちがたくさんいる建物で金儲けをしようなんて考えたのだろうか。串に刺された豚のように縛り付けられた戦略的な警官がいるぞ。出る方法を教えてくれ。出ないと死んでしまう。 自分が来た道がそのままだったらラッキーだ。戦略的な景観ってどういうことだ <coughs> 壊れた人間と死のテレビ。壊れた人たちが群がって死の番組を見ている。彼らは患者のようだ。ここで何が起ころうとも生き延びてきたが、誰一人として家に帰れなかった。どういうことですか死の番組って何にも映ってねえじゃねえ にちは。こんにちは。お、こっち見た。この人は見た目普通の人だなスキンヘッドだけどこの人は頭の皮がこれハゲてんじゃねえな多分皮膚がなんかなってんだなあ手がない 手がないんじゃない手がもうなんかおかしな形になっちゃってる奥の人はちょっとよくわからない奥奥行かなきゃダメかなこれこんにちはダメでしたああこの音楽やだこのあーっと音楽やだ気が狂いそう気が狂いそうになるこのあーとか言われると ああ、もう。あれでも何もイベントなかったけど、これ以上先進めないよ。こう教わってきたりするのかなしないね。えうんうんうんうんうん つんだまあ、わーったの音はやめてほしいんだよなやっぱここかなんかあるのかなよく探せば何かあるのかな うんないね通れないでしょこれしゃがめば通れるとかあしゃがめば通れるんですねなるほどではもう45分ぐらい経ったかな45分ぐらい経ったなではですねアウトラスト第1回目の配信ですねちょっとこれえー、ここまでにしようかなと思います。えー、初のですね、ホラー、 えゲームの配信でしたけれどもね、あの心臓にありです、非常に。そんなにホラー苦手じゃないんですけどね、あのえホラー映画とかも好んで見ますし、あのグロ体制とかも結構あるんですけど、ちょっと心臓に悪いですね。あのー、いつだったか YouTube であのホラー、海外におけるホラーゲームベスト、なんかすごい怖かったホラーゲームベスト10の中で、確かこのアウトラストが2 位だったかな3位が0、2位がアウトラスト、1位がサイレントヒルみたいな感じだったのは、ちょっと記憶はしてるんですけども、ちょっとまさかこんなに心臓に悪いとはという感じです。ただ、ちょっとこう楽しさを感じてる私もいますので、えーまあ、次回以降もね、えー、頑張っていきたいと思いますので、えー、その時はまたお付き合いいただければと思います。えそれでは えー、アウトラスト第1回目の、えー、配信の方はここまでで終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。